Då tittar vi vidare på seriekopplade resistorer. Här har vi en krets som består av två resistorer, ett R1 och R2 och de sitter serie efter, det vill menas att de sitter efter varandra. Att de har samma ström genom den. Så här går en ström och här går samma ström och då går samma ström. Så har vi exakt samma ström att dela på. Och vill vi göra om den till att se ut så här att när vi räknar URI, eller U lika med ROI, så vill vi ta den totala resistansen. Och de här batteriets spänning, spänning delas upp över resistorerna så att det var en spänning här och en spänning här beroende på hur stort de här resistorerna är. Så den totala spänningen som var här i batteriet det måste vara lika med summan av de här delspänningarna U1 och U2. Omloppsslag gäller ju U1. Spänningen häröver är lika med R1, resistansen, gånger strömmen genom den här resistorn. Och likadant, likadant där att U2, det måste vara alltså spänningen häröver är lika med resistansen resist, över resistorn här och strömmen genom resistorn som är I. här. Så vi har två ekvationer här. Och det här ska också gälla den totala resistansen som den här kretsen känner av måste vara lika med spänningen. Att spänningen här är lika med den totala resistansen gånger strömmen genom kretsen. Och så det här U. Det var ju lika med R total, totala resistansen gånger I och ska vara lika med delspänningarna. U1 som är R1 gånger I och U2 som är R2 gånger I. Vad ser vi här? Jo, det var I där, I där och I där. Då kan vi förkorta bort det så den totala resistansen är alltså R1 plus R2. Och om resistorerna, om vi har en stycken resistorer och alla seriekopplas så blir den totala resistansen summan av alla resistorer. Man summerar alla resistorer. Exempelvis, vi ska bestämma strömmen i den här kretsen. Omslag gäller då att U är lika med den totala resistansen gånger I vill säga att I ska vara lika med spänningen delat till totala resistansen. Den totala resistansen är ju summan av dem eftersom de är serie. 100 plus 150 plus 75 som är 325 ohm. Så strömmen i den här kretsen är spänningen som är 12 volt och den totala resistansen som är 325 ohm. Och då får vi det till 37 milliampere.